no, no, no, no. so yan guys, ito yung ano natin. Yan. Yan siguro. guys, lalagyan na niya. Tapos lalagyan sa kanya. Maganda yun. Maganda yun. See you later guys. Bye. Dave, di ka dito! Kasi magpapagpis ka mag-drive, okay? So, ganito yung gagawin natin ha. Ito yung manubela mo. So, ang gagawin mo, tutularan mo ako ha. Tutularan mo ako. Okay? So, bawa mo lang ganyan. Ganyan yung manubela. Okay? So, ganyan ang paghawak niya na. Ganyan, ganyan. Tapos, pag sabi ko na, ano, na kaliwa ka, ganun mo yung ano, signal. And then, yung wiper doon. Okay? Hawakan mo at kukunin ko yan sa akin. Okay? Gawakan mo na ganyan. Ganyan. Ganyan, ganyan. Higpitan mo. Ito yung sa akin. Alright. Ah, so, ito yung sa akin. Yan. Ibawa mo konti para ano, hindi, hindi, ganyan, yan. So, yan. Okay? So, ready? Ayan, punta na tayo, okay? So, pag kanan ka, ganun. Pag kaliwa, ganun. Okay? Oh, mo konti. Straight mo kasi, ganyan. Ganyan ang pagkawak ng ano, manibela. Ganyan. Alright? So, yan. Okay, so, dito na tayo sa ano manual transmission. Okay, one, two, three, go! Eh, ganyan, ganyan. Tapos, kanan. Eh, tapos kaliwa. Eh, kanan ulit. Eh, iba pa mo kasi mataas ka masyado. Kasi pag gano'n, makaganon ka. Yan. So, ngayon. Tapos, kaliwa tayo. Punta tayo sa kanan. Ganun mo yung ano. Ganun mo. Ganun mo. Isa lang, isang ganun. Pero madiin. Okay? Yan. Ngeng, ngeng. O naka-open yung bintana mo, tapos may pumunta sa mata mo. Iganon mo yung ano, ganun mo. Yan. Ganyan. Okay? So yan. Tapos po, ngeng, ngeng. And then, tapos ano, umuulan, umuulan, umuulan. Tapos ganun mo sa may wiper. Sa wiper. Tapos, ngeng. Ay, walang aircon. Oh, o, di ba? Walang aircon. So, yan mata mo. Uy, pinagpapawisan. Eh. Ganun mo yung mata mo. Yung isa, yung isa, yung isa. Yung dito, dito, ganito. Oh. Yan. Ah, okay. So, yan guys. Ngeng. Mata ngeng. Ngeng. Ngeng. O, oh, yung ano. Ganun mo. O, oh, nandiyan ng ano. Liko. Malaking liko. Ganun. Hindi, hindi mo. Ganun mo. Papasan mo maigi, bro. yung gano'n. Tapos yan. Di ba mo konti? Yan. Para makita mo yung ano, yung daan. And then, ngeng. Tapos signal ulit. Tapos, oy, pumunta ng ano, yung pumunta sa ano. Igano mo. Ganun mo. Yung yung mata mo, yung mata mo, yung mata mo gano'n. Kasi may mga ano. O oh, yan. Yan, ngeng. Ngeng. Okay, malapit na tayo, malapit na tayo. paggilid na tayo, paggilid na. Ngeng, tak, tak, tak, tak, tak, tak, ngeng. Uy, grabe, init. Di ba? Mainit. Sama ah. ka. Papawisan ka. O gawin mo. Gawin mo yung gamay mo. Sigara mo. Sige isa. Kamu sige isa. Sige isa. Ah. Grabe. Di ba? Mainit. No. Sobrang mainit. Di ba? So yan guys. Tingnan mo natin. Di ba makita ko sa'yo? This is this is your own medicine. your own medicine. yeah. Yan guys. <laughs> hinugasan yung mukha. Yan. <laughs> Kasi hindi niya alam na may may uling sa likod yan. <laughs> so, ah, so super hot yan oh. o. I pay for this. I will do something else to Sige. Sige, gagawan. Gagawan mo kung sinang prank o oh, di ba? Yan. Yan na prank to. But mama won't let me. Ang kanyang prank for today. So,